Luego te hablaba, Mariano, la, situación de... que tiene eh, mozo, mozo, si, ¿sabes que Los gritos de gol me, dan náusea a mí. puede bajar? No, si no lo estoy leseando. Baja el volumen, hombre, apaga la tele, por favor. Ah, bájale, por favor. Si no... Bájale. Bájale, hombre. Bájale, hombre, sin un problema de niño, weón. No, no, no, no, no. Atención que se viene. Aquí eh.